ايه ده كله ايه ده كله ده ما تلاقيش الماء ما تلاقيش الماء في ربيعي يعني بغيت غنطيب قهوه خاوي الغرق ما تلاقيتش الماء ما تلاقيتش الماء في الروبيني هاوي يعني بغيت غنطيب قهيوه ها هو البريق ها هو البريق كنت طيبت فيه الصباح نيت وحطيته ها الكويس القهيوه والماء ما كاين يعني غنمشي غادي نقولها للوالده صافي على شي قريعه else feel like this? I just forever try and squash it as much as possible and then just end up squeegeeing it all in. But we انت تقصد ايه بقى يا سيدي عبد البيت كل خير بقول لك ايه بصراحه كده انت داخله مزاجي قوي يا نور فيكي شوفي توماتيك على طول اهو كل ما تعملي كده يا سواق يا صباح النور اهلا وسهلا طب ليه بعت لكم الفطار اهو صبحي عليها واشكرها لنا كتير قوي قوي شفتوا؟ وحلاوة انتم معايا ندخل داخل